Так дайте пацанам посчитать потери Суммы нули, погибать на сцене Снова один, прогулять без тени Заливали поцелуй на шее э, эй, как дома. рано Правый назад, черный каскад Вижу твой взгляд, стель на горят мог тебя взять, но ты не моя